гэртээ гэртээ дасгал хийхтэй. Тэрсэн дээр ингүүд ингээд шалбарж болохоор тань хэвчээ. Тийм ямар амар том зүйл юм. Тийм гэрч. Дээр нөгөө нэг хоёр явжсэн чинь нэг солонгос а эмээ өвөө эмээ өвөө хоёрыг солонгос гэв. Нэ энэсүү хангук сарам ани ани монгол сарам. Оо. Strong. How you how you learn uh, Korean? Биснэ <laughs> үрж ирсэн те. Ингээд дараа ингээд даарсан. Чарасоо. Чараа, чараа. Strong гэж. 6 одоо баг хэдэн чичээд болсон юм тий. Арай болов. Арай болов. 8 8 сарын өмнө би нөгөө нэг мөрөндөө гэрэл авсан байгаа. Жуудоор хичээлж хагаад. Гэтэ жуу тэр гэмтэл бол угаасаа бүр 3 4 жил үргэлжилсэн юм аа. Тэгэл Миний мөр чинь мултардаг болсон. Тэгэл гайн ултлаад оруулаад, ултлаад оруулаад дахтаар мөрний чинь нөгөө нэг зөөлөн хийсэн гэдтэй байхгүй болоод тэгээд ингээ хоорондох нөгөө нэг үечи ингээд ясаараа хавиралтаж эхэлдэг юм лээ. Тэгээд дээрсэн шүрмсэн сунцсан тэгээд миний бас булчин урагталтай болж эхэлж ирсэн. Тэрнээс өмнө би чинь ингээд айгүй их нэг төмөр мөмөр өгдөг байсан. Тэгээд хагалгаанд орсны дараа 6 сар ерөөс юу ч хийж болохгүй. Сайн байна. За за. Шууд босоод э, одоо жимд байна да. За шүү дээ. Баангийн суулцаагаар тэгээд тэнгууд бүр амар стресс болчихсон. Тэр юу өмнөдийг алдаж эхэллээ те. Тэгээд бүр өмнө чинь ингээл байнгын ингээл бэлтгэлтэй ингээл э, бэлтгэлтэй байх тусам надад амар юм. Одоо хаппи аз жаргалтай нэг төрдөөсөн. Тэгмүү тэрнийг алдчихсан гол чинь стрессэнд ороод ингээд юу ч хийж чадахгүй болоод Тэгээд э, за ер нь заавал юм өрөхгүйгээр яаж ер нь бие хөгжүүлэх арга байдгийг гэдэг интернетээс судлаад тэгсэн чинь яг энэ калстеник одоо йога йога буюу одоо гимнастик хоёрыг ингээд хооронд нь ингээд тослуулсан калстеник гэж юм төрөл байдаг. Энэ болохоор ерөөсөө хөөрөмж болон жимэнд бүртгүүлэхгүйгээр өөрийнхөө биеийг биеийн хүчээ ашиглан хөгжүүлэх тийм э, нэг 10 зам байдгийг олж үзсэн тийм. Тэгээд тэрүүгээр хичээлж эхлээд өмнө төмөр өргөдөг байснасаа илүүгээр бүр миний булчин ялгарч эхэлсэн. Дээрэс нь илүү хөөгч тааж эхэлсэн. Аа дээрэс миний үе мөч өгдөг байсан. Тэгээд өвдөхөө болсон. Тэгээд ер нь бол кастен гэдэг бол хэдэн ч настай хүн хийж болно. Ямар ч юу хүснэ хүн хийж болно. Тэгээд гэртээ өөрийнхөө хүснээр асуул хийх байгаа тийм хаана хүссэн газараа юм хийгээд ерөн боломжтой. Тэгээ би яагаад одоо калистеникээр хичээлэх болсон бэ гэхийг бол А энд ирэхэд манай агаар дээрийн нэг өсөлмөрөл нь хамтдаа ингэ бэлтгэл хийж гоё биеттэй болохыг би хүсдэг байсан. Агаагаа олон жил хараагүй учраас зургаас харахад л аим гоё биеттэй за агаа шиг болно даа гэж аим хүсдэг байсан. Тэгээ агаагийн өсөлмөн ч гэсэн дүүтэйгээ бэлтгэл хийж хүсдэг байсан учраас амт фитнес явж эхэлсэн. Тэгээ фитнес явж эхлэхэд би нэг нэг 6 7 сар болсон. Тэгээд дасгалаа нэг дасгалаа хийгээл хөөрөмчн дээр очиж хийгээл гэнти бүргээр дан дээр хийгээл надад сүүлрүүгээ нэг жоохон өөдөж эхэлсэн. Тэгээд яг агаараа хийсэн ресерч төр үндэслээд би бас калистеникер хичээлүүрэнд яах вэ гэдгийг ер нь хайж гисэн. Тэгээд калистеникер хичээлснээр та ер нь төрнийх бол өөрийгөө өргөдөг зүйл дээр илүү их тийм сонирхолтой зүйлүүдийг мөн өөрөө нэг одоо жимийнхээ хамтрагчийг чаленж хийсэн ч юм уу те төрнийхэн дээр очиж зүгдээд үзүүлбэртэй сүнэх ч юм уу шинэ зүйлүүд ингээд чадваруудыг сурах аюу тийм боломжтой гэдгийг мэдэж аваад цаашаа ингээд аюу ер нь сонирхолтойгоор биеэ хөгжүүлэх боломжтой байна гэдэг юм мэдж авсны үүднээс би ер нь calisthenic gear ер нь хичээл илүү сонирхолтой болсон. Тий тэгээд угаасаа яг хүн төмөр өргөн гэдэг чинь болохоор яг хүндийн өргөлт маань болохоор яг ганц юм өргөхлөөр яг ганцхан тэр булчин чинь хөгждөг учраас өөх чинь яг тийм efficient одоо тийм итгэвтэйгээр шатдаггүй. Яагаад гэвэл calisthenic маань болохоор нэг булчингаа хөгжүүлэхин тулд бүх бие чинь ажилладаг учраас илүү хурцтай турн дээрээс нь илүү хурцтай бүхчиж ялгарч эхлэн томорч эхлэн тэ тэгээ дээрээс нь таны үе мөчлөг гэмтэхгүй тэгэл ер нь бит хоёр энэ бүх одоо аж тусын мэдээ мэдээд сайн таглалыг мэдэж эхлээд тэгээд тууштайгаар одоо хичээлээд одоо баг тэгээ хин утсан 4 6 тэгээ 4-өөс 6 сар болж байна Тэгэхэд бит хоёрын бие бүр амар өөрчлөгдсөн тийм бүр нэлээ өөрчлөгдсөн. Дээрээс нь илүү их барьтаа болсон. Илүү бүр хөнгөн шингэн болсон тийм. Одоо бит хоёрын энэ эхлүүлж байгаа ер нь Baby Fitness маань та бүхэндээ одоо gymд явахгүйгээр одоо биеийг хөгжүүлэх газраа өөрийнхөө яг би ямар болгомоор байна тэр зорилгот чинь бит хоёр одоо хүрэхэд туслана гэсэн үг. За за ер нь та бүхэндээ calisthenics-ийг жоохон танилцуулъя. Бөөнөрөө тэр төрнийг би бацгаа. Calisthenics маань ямар ямар элементүүдээс тогтдгийг харуулъя. За гурван дасгалаас ер нь бүрддэг. Тэр нь болохоор нэгт түлхэл, хоёрт таталт, тэгээд гуравт болохоор барилт тий. Тэгээд бүсгэлт маань одоо юу байх вэ гэхээр одоо гар дээр сунаалт. За гар дээр сунаалт байгаа. Зарим хүмүүс маань ингээд гар дээр сунаахтай гоо boring юм шиг санагдав тий. Тэнгүүд энийгээ жоохон өөрчилж болно. Энэ ийм маягтайгаар. Ийм. Ян зүрээр сунааж болно. Тэгээд дээрэс нь турникэн дээр гарч байгаа одоо баарн дээр сунаалт тий. Гэхдээ дасгал ямар дасгалтууд байдгийг зүгээр элементийг харуулъя. Stand cam-ийн анхны дасгалтын элементийг харуул. Энэ байгаа. Зүгээр ингэж гарч ирчээд жоохон барил тэгээд доошо буух. Эсвэл дахиад дээшээ гэж орох. Зэрэгсэн. Одоо энэ энэ одоо дараагийн юм баталтын нэг төрөл. Тэгээ ер нь аль болох тасгалуудаа барилтаа хийх тусам таны өөрөө чинь булчингийн чинь төсвөр хөгжинтэй илүү их булчин чинь төсвөртэй болно удаан булчин чинь төсвөртэй болно гэдэг чинь хөгжиж гинэ гэсэн үг. Тэгээ улам илүү бэртэ болчихно гэсэн үг. Тэгээд яг барилт маань юу ороод байна вэ гэхээр бидний хэлдгэр нөгөө plank барилт те. Plank барилт гэж байгаа. Нэг бол advanced stage чат руугаа орох юм бол одоо цайны сунаалтны барилт байлаа. Ингэж барьж штэ. Энийг ингэж барьж ирснийхаа дараа одоо сүүл рүүгээ бүр ингэж барьж байна. Одоо энэ одоо энэ жишээ нь болохоор баарны таталттай барилтын нэг advanced нэг хэлбэр байгаа. Би юу булчингийн төсвөр Булчингийн төсвөртэй болох тусмаа хүн чинь илүү их татвар хийж сурна гэсэн. За ингээл ингээл тэгэл зүгээр бас барилтад маань зүгээр нөгөө нэг одоо суулт барилт байгаа. Ингээд будаан барих те. Бүх барилтууд орно. Ингээд барих байгаа. Нэг бол зүгээр л турникнес ингээд зүгдэж одоо нэг 2 минут болчих юм уу те. 2 минут зүгднэ гэдэг чинь шууны булчин чинь амар хөвчнө гэсэн. Дээрэс нь мөр зүр бүх юм чинь давхар булчингаа хөгжөөх явцдаа цуглаж өгч байгаа гэдэг үү. Тэ. Тэгэхээр хоёр хоёр дасгал өөрчлөж орж байгаа гэсэн үг. Тэгээд ингэж сунгагцсан таны шуу хөгжин, мөр хөгжин, нуруу давхар хөгжин тэ. Тэгээд э, нэг бол ээл хэдтэй байдал хийх юм уу? Энд тэ. Энэ бол тэгэхээр таны ингээд булчин чинь доод хэсэг. Доод хэсэг маань юу ордог? Бидний булчин, нурууны даа. Булчин. Одоо чинь одоо 10 монголоор 10 дарна гэдэг штеп. Одоо энэ тэр Moslop гэдэг үгхгүй юу? Тэр нь болохоор одоо энэ калистеникийн баталтын хамгийн анхны шатны яг суур гэсэн. Тэр үеэс уушмартаа одоо баталтын төрлийн дараа дараагийн одоо чадвар шаардсан батлуудыг хийх аягүй боломжтой гэсэн. За дараагийн Moslop хийх хамгийн эхлээд гараа жоохон ингэж уртлаа сөрөхтэй. Жоохон ингэж мушгиж одоо бард юу ч үнэг чи энчээ байлаа гэж бодоод ингэж байхгүйгээр жоох ингэж ингэж барих хэрэгтэй. За ингэж барьсныхаа дараагаар одоо нэг хөлөө яг тэнцээ одоо нэг коноп байгаа юм шиг төсөөлөөд тэр конопыг ингэж очиж дарна гэсэн хоёр хөлөөрөө нэг хөлөө савангуутлаа хоёр хөлөөрөө дарна одоо хараарай. Ингэж ингэж ингэж Тэгэхдээ Ингэнгүүт чинь чавтаж байгаа байхгүй. Би чи өөрөө чи ингэ аргач нь ингэж сунгуутлаа буцаад чавтангууд тэр их чинтэй та ингэж ард арна гэсэн үг. Энийг ер нь ингээд нэг 10 удаа ингэж цавлаад ер нь уцрыг ногдох хэрэгтэй. Биенийхээ булчиндаа дасгаж өгөх юм гэсэн. Дасгаж өгөх хэрэгтэй. Ингээд За тэгээд тэрнийхээ дараагаар сая ингэж зөвхөн ингэж савлсан бол одоо артлынхаа савлтыг картагаа хослуулаад аргашаагаа ингэж гаргаж гаргаж ирэх. Тэр болохыг гоо хоёр дахь шат маань байгаа. За гарлаа татлаа татлаа татлаа гарлаа татлаа тэгээд энийг өөр нь ингээд 10 удаа тасралтгүй хийсэн бахад олчондоо дасгаа те заавал энийг нэг өдрийн дотор ингээд хийх ёсгүй энэ таныг сарч авч болно те угаасаа картен гэдэг маань таны насан туршийн угаасаа замналтай энэ тийм болохоор цайны эхний хоёрыг зөвхөн энийг битээ өгөх болохын тулд та энийг нэг 7 хоног ч гэсэн өдрө болгоно те давтах хэрэгтэй. Хэрэгтэй. Ингээд тэгээд тэрний дараагаар мэдээж харал дарна шүү дээ. Ийм бага. Introduction буюу тэгээд дээрэс нь 10 даралтыг яаж хийх вэ? Ахаа шатны засвал юу байдг вэ гэж зааж өглөө. Тэгээд 10 дарахад маань ямар ямар нэгэн нөлөө төхөөлөөр нуруу 3 толгой цээж. Ингээд шууд нэг дор баахан болчих. Энд дээрээс нь таны гээдчэр бас амар ажиллаж байгаа тийм. Яг зөв. Тийм болохоор бөөнөр хамтдаа бид хоёрыг дагаад калистеникер хичээлээд сураад биеэ хөгжүүлцгээе. За, let's do guys. За за. За дараагийн дугаараар уулзцай. За за. Бэлтгэлээ.